Bonjour, je m'appelle Nicolas. Euh, je suis un expert d'accessibilité web et ça fait à peu près 20 ans que je travaille dans ce domaine-là. Euh, j'ai commencé comme étant développeur. Euh, j'ai été impliqué dans plusieurs projets open source comme Joomla, par exemple. Je travaille un peu avec le PHP et le JavaScript et bien sûr, je suis très confortable en HTML et en CSS. Je suis impliqué avec OpenAir, qui est le Accessibility Internet Rally. C'est un hackathon, en fait, c'est un défi de code où des équipes de développeurs travaillent avec des organisations sans but lucratif pour développer leur site web qui soit d'abord très beau, mais aussi accessible et utilisable par les personnes en situation de handicap. Euh, au début, ça se passait tout dans la même pièce, mais maintenant, c'est partout dans le monde. Donc, euh, peu importe où vous seriez euh, situé dans le monde, vous pouvez participer. Bien sûr, ça demande une bonne maîtrise de l'anglais, mais euh, à part ça, vous pouvez travailler de la France, du Sénégal, du Japon, de n'importe où. vous serez bienvenu. C'est quoi l'accessibilité web? Ben, vous en aurez sûrement entendu parler déjà, mais en gros, c'est le concept qu'on bâtit des sites web qui sont utilisables par tout le monde, peu importe leur situation de handicap. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire des sites accessibles? Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la bonne chose à faire. Ensuite, l'accessibilité rend votre euh, site web ou votre produit euh, plus accessible, plus universel, plus utilisable par tout le monde, que ce soit euh, des personnes âgées, que ce soit des personnes en situation de handicap, que ce soit quelqu'un qui utilise votre application sur leur téléphone dans l'autobus, peu importe. On vous invite à participer, bien sûr, mais vous vous demanderez peut-être euh, quel est le bénéfice pour vous pour participer, parce que ça coûte quand même 150 dollars euh, s'inscrire et euh, ça vous prendra un peu de temps. D'abord, le, le, plus gros bénéfice, c'est qu'on va vous donner une formation spécialisée en accessibilité web et d'habitude, cette formation-là coûte 4000 dollars américains. Ensuite, ben, vous avez la chance d'apprendre à votre rythme et de vous préparer pour le défi qui aura lieu en février 2018. Et euh, vous aurez un mentor. Euh, ce mentor-là est d'habitude une très grosse pointure dans le domaine de l'accessibilité web. Et finalement, vous aurez la chance de travailler euh, avec des gens super le fun. vous aurez une chance de faire du réseautage et c'est possible que votre mentor ou euh, vos juges ou les coéquipiers que vous aurez peuvent devenir euh, des employeurs ou des clients pour vous dans le futur. Mais surtout, surtout, c'est super le fun de participer. Je vous invite donc à aller voir le site web pour OpenAir, à vous enregistrer pour le défi cette année et à faire partie de cette belle grande aventure d'accessibilité web pour, euh, pour maintenant et pour le futur. Merci.